Prima che inizi questo video volevo dirvi che se questo video arriva a 1000 mi piace farò un altro video K-poposo e inoltre volevo ricordarvi che finalmente si può prenotare il mio nuovo singolo Beyond This World se vi va e volete ascoltare un po' di mia musica andatevi a fare un salto adesso iniziamo col video in cui vi dico perché eh, il K-pop è odiato da eh, qualche strozzo e non sono più arrossato quindi state tranquilli Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video Allora sono dal giardino che c'è al 37 piano di casa mia Ho detto e eh, mannaggia non sapevo neanche che ce l'avevo sta cosa L'altro giorno ho scoperto la sauna Oggi ho scoperto che ho il roof garden E questo è un video risposta quasi al video che ho fatto l'altro giorno Perché ho fatto quel video sui BTS Perché secondo me sono una band molto ficca E, e poi lì ho trovato molti commenti Ovviamente 99% positivi Però ci sono stati alcuni di questi commenti positivi che mi hanno hanno fatto un po' pensare in tanti avete scritto per fortuna che c'è finalmente un italiano eh, maschio che apprezza i BTS o comunque che non un italiano che ne parla male eccetera eccetera e allora ho detto ma scusa ma perché dovrebbe esserci qualcuno che parla male dei BTS o più in generale del K-pop? Allora, il primo motivo è perché cantano in coreano e la gente dice Bah, non potete capire niente perché ascoltate il coreano o comunque la musica coreana Tanta gente questa cosa dà fastidio Vabbè, io da italiano che canto praticamente Canto anche qualcosetta in inglese ma faccio quasi tutto canzoni in giapponese Io penso che la musica sia qualcosa che deve unire eh, i popoli A prescindere appunto dalla lingua Perché comunque l'orecchio e quello quello che comunque può piacere attraverso l'orecchio alla gente non importa della lingua quindi secondo me non è così importante poi comunque se andate a cercare a parte qualche cosa ogni tanto in inglese che può fare un po' ridere tipo I like to touch myself Su quelle frasi un po' così Però ce ne sono anche di fantastiche giovanotte <laughs> E no comunque scherzi a parte Era per dire che eh, comunque non credo che il motivo della lingua deve essere un problema E anche sul fatto dei testi devo dire che sì ci sono le canzoni Quelle poppettare un po' così per attirare perché comunque sono piacevoli da ascoltare, ti fanno ballare, e ci staccheggiano dei testi un po' non magari chissà che, che, che, che profondi però hanno un sacco di balla molti cantati K-pop e gruppi K-pop molto profonde quindi hai detto da, da me da, comunque che anch'io sono un compositore anch'io faccio testi di canzoni non mi sembra che il K-pop si scosti dalla eh, musica americana anche la musica americana ci sono delle volte che si beccano di quelle canzoni tipo non posso tenere le mani per me stessa cioè mm, ma eh, detto a caso pure ragazzotto, ragazzotto, ragazzotto, oh, ragazzotto, ragazzotto, ragazzotto, no, cioè, capito? Non è che, e non è che sto criticando e dicendo che sia sbagliato, però, capito? Sono quelle cantatine che comunque ti entrano in testa e ci sta. Poi un altro dei motivi per cui alcuna gente danno fastidio, e secondo me questa è forse una ragione anche forse più importante della precedente, è il fatto che ehm, a detta di alcuni questi gruppi coreani ehm, hanno comunque dei cantanti che sembrano eh, un po' o delle femmine oppure che hanno dei tratti molto femminili e questa cosa non so perché ad alcuni dà molto fastidio e mm, non riesco a capire perché sì in Italia abbiamo magari una visione di bellezza diversa anche se devo dire che comunque anche la bellezza comunque asiatica sta un po' eh, prendendo posto anche ma non solo quella asiatica comunque anche già anni fa quando c'erano per dire i Tokyo Hotel ti parlo del 2005 non lo so che anni erano però ho capito già c'era una, una, bellezza più androgena che stava arrivando quindi non è che cioè non vedo perché dovrebbe essere un problema forse però magari all'italiano medio che è magari più grosso, è più muscoloso e si è fatto una fatica andare... Ma, ma, anche, ma anche i coreani sono muscolosi Vabbè, forse è proprio una questione di volto che dicono magari loro hanno la mascella e vogliono avere la mascella più pronunciata e vogliono fare yeah, sono un maschione e poi vedi tutta sta barba eccetera poi vengono questi gruppi coreani senza barba con queste facce super pulite carini e, e rimorchiano di più loro che, che, che, questi, che questi qua e allora magari gli dà fastidio e l'invidia li porta poi a, criticare e parlarne male <laughs> perché se no non ne vedo il problema alla fine poi è bello che comunque a, a persone diverse piacciono cose diverse non vedo il problema un'altra un cosa che la gente dice è anche che sono tutti uguali cosa che comunque secondo me non è assolutamente vera e, e, devo dire che secondo me chi dice che sono tutte uguali dicono anche che le canzoni sono tutte uguali ma anche loro che sono tutte uguali eh, lo dicono soprattutto perché secondo me non lo conoscono perché se tu non conosci una cosa non la sai neanche riconoscere per esempio prima di andare a vivere in Giappone anch'io magari vedevo magari giapponesi molto più simili tra loro mentre vivendo in Giappone tantissimi anni adesso mi sembra di vedere gli europei magari più simili tra loro mi sembra di riconoscere degli certi stessi stereotipi di fisionomie europee mentre non mi succede magari più con quelle asiatiche che è una cosa abbastanza divertente e vi faccio anche un altro esempio se magari siete in un gruppo no? provate magari con degli amici a fare questa cosa prendete un cesto di mele io sono un contadino quindi ve lo so dire prendete un cesto di mele vi mettete tutti in cerchio ognuno si prende una mela e la guarda per un 30 secondi e cerca di memorizzarla la mette nel cesto e poi dovete ritirarla fuori da questo cesto e dovete ritrovare la vostra mela guarda Detto così sembra una cosa impossibile ma vi assicuro che se lo fate riuscirete poi a ritrovare la vostra mela Questo vi fa capire che se voi andate veramente a conoscere una cosa e riuscite a riconoscerla poi non vi sembreranno tutti uguali questi gruppi a me non sembrano tutti uguali quindi non so perché questa gente abbia queste cose da dire lo trovo anche un po' fastidioso e anche un po' poco rispettoso nella gente che comunque eh, segue questi gruppi e li ama eh, cioè se non ti piace una cosa non è che necessariamente devi dare la tua opinione poi mi fa ridere anche quando, ehm, quando dicono che tutte le canzoni sono tutte uguali allora da compositore vi dico che non è assolutamente così e se ci sono dei caratteri simili nelle canzoni è perché comunque il che pop è un genere se per esempio prendete l'opera e non non la conoscete vi possono sembrare oh tutte le canzoni dell'opera sono uguali ma non è così stessa cosa al K-pop stessa cosa a qualunque genere cioè finché non lo conosci non puoi dire che è tutto uguale perché se non, non sai distinguerlo poi è normale che ci sono dei caratteri simili perché è un genere ma eh, ciò non, non, non, significa che tutte le canzoni siano uguali solo perché tu non sai distinguere una da un'altra quello è un tuo problema non è il problema del genere secondo me eh, io dico tutte queste cose che sto dicendo sono secondo me poi non lo so se voi siete d'accordo con me o meno per favore scrivetemelo nei commenti che è un altro degli argomenti per cui qualche haters parla male della Corea eh, o comunque di questi gruppi coreani coreani che dicono Eh ma sono tutti rifatti ma ehm, a parte che secondo me se uno si rifà non, non ci trovo niente di male mm, Uno po potrà ben rifarsi quello che si vuole Ma comunque che siano rifatti o meno cosa che fare? Tu mica vai a comprare, tu vai a comprare il CD e compri la loro musica, non è che compri loro, non è che, cioè, non, non riesco a capire, cioè, se tu odi il genere K-pop, perché devi dire che li odi perché sono rifatti? Cioè, sono due cose che non riesco a capire, lo so che sembra un discorso molto sconfusionato, però vi assicuro che eh, questi commenti li ho trovati molto sconfusionati e anche non molto carini non so se anche voi magari che seguite il K-pop l'avete trovati però io ho fatto due video su queste band e li ho trovati, devo dire che molti li ho oscurati perché li ho trovati poco carini se mi scrivete sotto questo video k pop di merda, BTS di merda eh, il vostro commento sarà cancellato cioè se offendete me non me ne frega niente però comunque se offendete con genere che ha tanta gente che comunque li ammira cioè mi sa brutto perché poi si creano delle guerre sotto questo canale che sinceramente non voglio se eh, non vi piace la loro musica va bene lo dite però in modo educato e mi date però delle spiegazioni più realistiche di queste oppure dico non mi piace però devi conoscerla questa oddio è la mia opinione non so se anche voi vi è capitato situazioni simili e scrivetemelo per favore nei commenti noi ci vediamo al prossimo video dopo domani ah volevo anche dirvi che ho un canale anche tutto in giapponese in cui carico il mercoledì alle 10 di mattina se vi va passate anche da quel canale ve lo lascio qui andatevi ad iscrivere anche a quello che domani esce un video e poi dopo domani ci vediamo con un altro video su questo canale noi ci vediamo la prossima volta ciao スをあげる